SOTS te invita a disfrutar Gaboletín Informativo. Amigos de SOTS TV, soy Gabriel Torres, los espero este próximo 2014 aquí en el Gaboletín Informativo. Felices fiestas, feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Nos vemos aquí por SOTS TV, televisión por internet. No te desconectes.